amigos do Força Nerd, aqui quem fala é o Felipe Bononi. Normalmente quem faz os gameplays aqui do canal é o Victor Flamel, mas dessa vez, depois da zoeira que ele fez comigo no último gameplay de The Sims 4, eu tinha que retribuir. Mas eu fiquei pensando, cara, vou fazer um vídeo, um personagem baseado nele, mas eu fiquei pensando, vou fazer um personagem baseado nele, só ser simplesmente vingativo assim à toa? Quem conhece sabe que eu não sou muito vingativo, então eu resolvi, na verdade, dar continuidade com essa brincadeira. Dessa vez, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar um personagem, mas não vai ser do Victor Flamel. Sabe por quê? Eita, fala, não, pera aí, tô falando contigo não. Hum. Eu vou fazer um personagem baseado, sabe em quem? Lucas Teles, nosso amigo lá do Instaladores, para dar continuidade, né, para ver se ele aceita essa brincadeirinha. Obviamente que ele não é uma mulher, podemos ver aqui, é um homem e né, um jovem adulto. Né, tem as opções aqui disponíveis. Só dá para fazer um jovem adulto, que chato, né? Se quisesse fazer um, um senhorzinho, não podia. Mas né, vamos testar então as funcionalidades. Friendship Stallone! Oh, Zatork! Uh, ah. alupaz? My Alupaz! Omiva! Aham! Uh -huh. Acho que é a voz, né? É o tipo de voz. Quem conhece instaladores, ó? Eu sou o Groot. <laughs> Eu sou o Groot Teles, Lucas Teles, estou com... Tá aí a foto do Lucas, a gente vai tentar fazer uma versão de Sims dele. Eu não achei muitas fotos dele, né, porque tem aquele mal que dizem, né, que gordo não gosta de tirar foto de corpo inteiro, então não deu pra achar fotos dele de corpo inteiro pra gente brincar. Tudo bem, né, eu falei que ele é gordo, mas ele tá se esforçando aí pra emagrecer, tá caminhando todo dia, dois metros. E vamos ver aqui o estilo de andar desse garoto. Né? Eu acho que é desse jeito aqui mesmo. Né? Será? Como é que ele anda os dois metros? Ah, assim que ele anda os dois metros. <laughs> Não tô brincando, gente. Vamos ver aqui, ó. É? Várias funcionalidades. O Flamel já mostrou no, no gameplay passado, né? No, no, teste passado. Mas vamos deixar aqui um estilo animadinho para ele, o Lucas, que gosta de fazer as entradas animadas do podcast. É, não sei nem como mexer aqui, vamos clicar aqui no rosto dele. Vamos ver, cara, vamos começar pelo cabelo. Tentar um cabelo castanho, tem um cabelo um pouquinho mais curto, bem parecido com esse na verdade. Vamos ver, olha, tem outros modelos aqui. São, não são tantas as opções que tem, será esse não, é curtinho. Esse aqui, ó, não. Não é verde, <laughs> feioso assim. É, vamos ver aqui um cabelo mais curto. É, será que esse não? Esse aqui é muito certinho, ele não é muito certinho não. Ele é um garoto mais ardiloso. Não sei, não sei. Eu sou péssimo para criar personagem. O personagem do Skyrim, o único que eu consegui fazer foi um foi parecido com Jack Shepard do Lost, só que é meio estereótipo, não né? um carequinho, padrão ali, começando o seriado. Uh, será que esse cabelo aqui, meio Lucas Pérez de cima? Assim? Ah, dá pra fazer curto, remover, <laughs> careca, não, longo, curto, longo e curto. É, é, cadê aquele cabelo lá? Ixi, já tá, perdi tudo, perdi tudo. Não, lá, cabelo, a médio. Aqui, será que é assim? A cor do cabelo dele é um castanho, preto, feioso, preto, é, esse aqui. Vou deixar esse aqui. Vamos ver o rosto, a fisionomia dele, como vocês estão vendo. Ele tem um rostinho um pouquinho mais cheio, né, pessoal? Do que esse carinha aqui. Não, não. Esse aqui também, né? rostos padrões aqui. Tem, né, assim, você pode mexer mais nos rostos. Nos rostos, rostos, Alberto Romero. É, vamos tentar achar um meio arredondado que pareça com o dele. Estou dando uma olhada aqui. Né? Os padrões aqui, então... Ele é uma pele mais clarinha. Acho que é assim. assim. Cara, só tem rosto feio esse rosto padrão, hein? Tô achando que eu não tinha nem me tirado aqui lá que já tava bem parecido até. Nossa, quanto rosto feio. É, então, um pouquinho mais largo, será que é pra mexer? Vamos tentar ver aqui dá pra mexer aqui? eu não sei como é que faz aqui. Eu arrasto, eu puxo. Porque né, tem aquele vídeo lá demonstrativo falando, ah, assim que puxa, você segura e puxa. Eu vi o um vídeo lá, do devem ter visto o vídeo de demonstração do, do The Sims 4, que é bem interessante, acho que é uma das grandes diferenças. Deixa eu diminuir um pouquinho a do rosto dá pra fazer praticamente qualquer personagem. Já tem gente aí criando tudo quanto é tipo de, de personagem. E a gente tá aqui brincando um pouquinho. Mas vamos. Acho que ficou parecido. Vamos deixar as outras coisas primeiro, depois a gente ajustar. Ah, não consigo dar ok. Como é que vai? Sair do modo então detalhes isso. Tava tá lá na bochecha, rosto, cabelo, barba. Cara, eu conheço ele, sempre deixa uma barbicha rala, só que, né? sei se vai ter uma opção de rara aqui. Aqui não, não, não, não. Não, nada a ver com o Lucas, gente do céu. Procurar um. Tem só embaixo, vamos ver se tem. Assim. Acho que já mais. Ah, esse é, já tá mais parecido com ele. É, não. Roda. Roda. Que garoto feio. Isso aí, tá ficando mais parecido com ele. Vamos ver um pouquinho aqui. Ah. Vamos lá. Bochecha, barba, chapéu. Se fosse o Jean, com certeza estaria aqui com esse boné mas não, não é o Jean. Olha, aqui não é tão distante do Jean. Vamos lá. Tem aqui outras coisas que não podemos mexer. boné Pijama. Né? Tá. Vamos para o tradicional. Vamos sair daqui. mas tem? Chapéu, acessórios. Ah. Acessórios. Maquiagem. Será que eu uso aqui maquiagem? Não, né? Olha aqui. né? Aqui não. É, é, poucas opções por enquanto aqui. Eu imagino que vá ter, mais. Mas como é que tira isso aqui agora? Ixi, deixa remover a maquiagem. Olhos, vamos ver os olhos. Não, não, não. É, é, Como é que eu vejo mais coisas, gente? Como é que mexe na roupa dele? Aí agora você clica na roupa, você pode ver a roupa dele. Cara, essa foto aqui que eu peguei, tá de tipo, pseudo roupa, ele tá né? pseudo roupa social, né? Pseudo corpo inteiro. Vamos ver aqui uma roupa que parece com esse agasalho. Caramba, vamos ver o que é ele tá. Nunca imagino o Lucas usando isso. Mas antes, vamos ver, ele era mais gordo, não né, adianta. Onde é Não é tão barrigudo. Ah, tá faltando aqui. Draw voice team. Ah, tá faltando <laughs> oh, oh, Mulher Zed. Mais cheio aqui nos ombros. Ah. <laughs> tá, é. Não, é, olha, esse moletom aqui já tá mais parecido com ele. Vamos ver aqui, ó. Tem as opções de cores aqui embaixo. Vamos ver. Aí, ó. Assim. Ah. mesmo. Azul aqui, tá bem parecido agora. Só faltou a estampa da marca. Tá censurado, já que estão fazendo anúncio. A calça, calça branca. Então, vamos ver se tem uma calça. Calça social, não, né? Calça, é, né? Será? É, né? calça jeans. Calça jeans, vamos lá, calça jeans. Um branquinho aqui. Chinelo não, né, gente? Chinelo é chinelo com calça e usa. Ele gosto de usar estilos assim mais caminhador, mas ao Star, ao Star, Star combina muito com ele, né? Então, aqui. E aí? Será que tá parecido? Vamos, vamos ver. Vamos clicar lá no rosto pra gente ver. Cara, ele tem um, um narizinho não é tão, tão, tão assim não, hein? Vamos ver como é que tá pra puxar. Será? para pré-modelados primeiro. Vamos ver se a gente acha um parecido aqui. Ou esse aqui tá quase, Não, sei não. Ah, para puxar aqui mais. Cada detalhe que se consegue pegar e puxar. Só que é, eu estou sentindo um pouquinho difícil aqui coordenar tudo. Cada lugarzinho é uma coisa diferente. Vai acendendo que eu não consigo ver direito. Aqui, ó. Ah. Maior, maior. Maior, menor. Não sei qual, pra que lado que aumenta o padinho melhor. É esse, talvez. Será que assim tá bom? E aqui, o que vocês acham? Tá parecido? Tá? Bem, essa versão meio afelinada, meio gorducho, é a versão que eu fiz aqui do, do Lucas Teles citado projeto academia, mas vamos ver aqui que outras coisas que tem, outras funcionalidades. Vou clicar aqui. Tênis, calça. Vamos ver se dá para mexer na mão. corpo corteseira, né? Ah, ó, aqui tem outras opções. Aqui dá para fazer não. Cheirinho. Será que se clicar aqui dá para subir os ombros? Vamos ver, ó. Tá. Os ombros mais fortes. Um pouquinho menos de barriga dano de barriga. Ah, interessante, já tá dando pra mexendo com mais menos perna, porque não corre tanto assim. Só que assim corre, aí olha. Agora, agora tá mais parecido com o Lucas, hein? Olha essa barriguinha bonita ali. Tá, vamos dar uma maneirada, né? não vou zoar tanto ele igual o Flamel fez comigo, né? Olha ah, essa aqui tá, tá massa, tá massa, tá massa. Legal, legal, legal. Tatuagens, não tem tatuagem vai existir parte de cima. Estilo, deixa com essa parte que não tem muita coisa. Muito, nossa, deixa casual desse jeito. Vamos ver, aqui tem as opções de escolha de personalidade. O que ele é? Ele é atlético, comida, traço extra, ciência do sabor. Sim, do sabor preparam comida e de qualidade maior. É muito combinada que ele fez. Mas, né, ele faz um podcast, então ele é popular. Ou será? Bem, ele fez na faculdade, vamos dar aqui uma. Cérebro nerd, gênio da informática e sim da renascença. Esse sim quer ser bom em muitas coisas de uma vez. É o Lucas, ele tipo, gosta de fazer um monte de coisa. Podcast, site, trabalhar, jogar Pokémon, correr. Olha, da Renascença, o fim da Renascença. Escolher os traços do fim. Ah, ele é alegre, ativo, cabeça quente, pateta, soturno, soturno. Ficar triste pode entrar para os outros sim quase tão triste. Seguro de si, romântico não. Criativo, genial, pateta. Ele é pateta. Uh, does she be scarba, é Bujang? Passatempo, um monte de arte, astronômico, é geek, ele é geek, ó, pode colocar geek aí. Really? Tibo Wilfoy. Ajeitado, social. Familiar, extrovertido, maligno. Ele é maligno. Aí o Lucas aí, gente. <laughs> Bem, é, tem outros traços aqui, né? Emocional, interessante, interessante, personalidade, voltando tá para inicial. É, pelo jeito é bem simples, né? talvez seja difícil de controlar, de saber, de acostumar onde está cada coisa, mas é bem legal o The Sims aqui. Fizemos essa zoeira aqui hoje, fizemos o Lucas, Lucas Teles, lá do podcast Instaladores. Pra ser sincero, não sei, ficou parecendo muito, ficou um pouquinho, principalmente pelo tamanho do corpo, né? Mas testamos aqui mais um pouquinho do The Sims 4, tem a demo, você pode conferir lá na origem, você entra lá e baixa gratuitamente. Se você quiser indicar alguém, pra gente fazer uma zoeira, tentar fazer um personagem parecido, né? Como The Sims. Mande pra gente, comenta aí, curta. E deixa em aberto pro Lucas se ele quiser fazer uma zoeira com alguém. Mas, ó, não vale zoar eu e o Flamel. Se quiser zoar alguém, tem que zoar outra pessoa. Porque eu não zoei o Flamel quando ele me zoou, hein? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse gameplay. Sei que eu não faço muito gameplays aqui no Força Nerd, mas esse eu fiz questão de fazer para dar uma zoadinha com meus amigos. Um grande abraço para todos vocês. Cliquem em curtir, compartilhem e comentem. Valeu, pessoal. Até a próxima!